Halo Indonesia, halo juga pencinta Ome TV internasional, terutama penggemar Vicky Naki. Petualangan Vicky Naki di dunia nyata, tepatnya di negara Thailand, telah membuktikan bahwa warga Thailand sangat familiar terhadap wisatawan. Khususnya di sini yang dijumpai Vicky Naki. Dia salah seorang mahasiswi dari negara dengan julukan Gajah Putih itu, bahkan dengan cara Naki yang sedikit membuat dia kaget saat diajak ngobrol, dia tetap tampak ramah. Meski di awal dia kaget dan merasa tidak nyaman, tapi dia tetap melayani Vicky Naki dengan sopan santun. Dari sini kita menyimpulkan bahwa sopan santun warga Thailand sangat baik dalam berinteraksi. serta sangat bersahabat terhadap orang yang belum dikenal. Jadi sudah sepantasnya Thailand menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan mancanegara. fun time Put you on my mind Come a little closer like that Staying up all night Throwing drinks back Sawadi, Sawadikab, Kuncharai, something like that. And You.